Recevoir un miracle. Gloire à Dieu. La connexion divine pour chacun. Pour moi. Partout tu es. Dans ce pays au Nigeria. Dans tous les pays d'Afrique. Au-delà de l'Afrique. Amérique, Asie. Partout tu es. Le Seigneur va se connecter pour toi. À puissance ce soir, il doit t'annoncer qu'aujourd'hui sera un jour, un lundi de, de de miracles. Comme Jésus l'a fait, il allait partout faisant, prêchant, enseignant et guérissant. Tu auras une triple dose ce soir au nom de Jésus. Ta joie sera parfaite. Dis à la personne qui est à de toi, ma joie sera parfaite. Et que cela soit confirmé dans chaque vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom. Tu aimes chacun. Ton amour est un amour équilibré pour chacun. Et cet amour atteindra chacun au nom de Jésus. Merci pour ce que tu feras. Tu toucheras chaque vie. Tu vas sauver les pécheurs. Tu vas délivrer les opprimés. Et tu vas guérir les malades. Tu apporteras des bénédictions sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous continuons avec la croisade de la connexion divine. Et nous parlons ce soir du message intitulé « Le connecteur divin indispensable » le connecteur divin indispensable, celui qui nous connecte au ciel, qui nous connecte au miracle, qui nous connecte au prodige, le connecteur divin indispensable. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, qui nous a élevés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés, il nous a connectés. Et son nom est là, dans le verset, par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Pour que quiconque à qui tu parles, tu leur diras comment tu as été connecté et qui t'a connecté et ils seront aussi connectés au nom de Jésus. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes. Dieu était en Christ. Et ce Christ est le connecteur divin. En imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, tu seras connecté, tu seras réconcilié à Dieu. Et toute bénédiction dont tu as besoin, du salut à la guérison, à la délivrance, au prodige, au miracle dans ta vie. Tu l'auras au nom de Jésus. Verset 21. Celui, le Seigneur lui-même, celui qui n'a point de, connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devinions en lui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Il y a trois choses à considérer ce soir. Premièrement, Jésus, le Sauveur et le Guérisseur. Quand Jésus nous connecte au Dieu Tout-Puissant, le salut vient, la guérison vient. Deuxièmement, Jésus, l'Immaculé et le Saint. C'est ça qui le qualifie. Il est immaculé. Il était sans tâche. Il est l'agneau de Dieu sans, tâche qui nous connecte à Dieu et qui ôte les péchés du monde. Troisièmement, Jésus, le berger et le secours. Il sera ton berger et ensuite, tout besoin dans ta vie, tout manquement dans ta vie sera pourvu au nom de Jésus. Il va t'aider ce soir. Il va lever ce soir et tout ce qui amène des troubles dans ta vie, il va tout enlever au nom de Jésus. Donnez-moi un main de connecter. Premier point, premier point, Jésus le Sauveur et le Guérisseur. Acte des Apôtres, chapitre 5, 30. Acte 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Ça, c'est le connecteur, celui qui est venu du ciel et qui est prêt, le connecteur venu du ciel et qui veut connecter tout le monde, chaque garçon, chaque fille, chaque homme, chaque femme, partout dans le monde. Le nom qui a été donné pour nous connecter au salut, pour nous connecter à la guérison. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur. C'est lui, Jésus, que Dieu a élevé par sa droite pour être prince et sauveur. Comme prince et sauveur. Tout le monde peut s'appeler sauveur, mais le ciel ne le reconnaîtra pas ce nom-là. Mais le seul qui est reconnu au ciel, est élevé par le Dieu Tout-Puissant, et il est rendu prince et seigneur, sauveur, pour donner à Israël la repentance, toute la nation et à toute la famille, à tout individu alors, s'il peut le donner à toute, une nation, quelqu'un qui peut pourvoir de l'eau à toute une nation, peut pourvoir de l'eau à un individu. Et pour toi, pour moi, dis pour moi, et pour donner la repentance, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors il nous dit, en deuxième Timothée au chapitre 1er, verset 9,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 et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous comprenez cela Jésus-Christ a été établi pour être le sauveur avant même que le monde commence. Et ce qui a été établi et décidé avant le commencement du monde, et il n'y a aucune puissance maintenant sur terre qui peut changer cela. Jésus-Christ sera ton sauveur. Vous voyez le verset 10 verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est apparu maintenant, avant que le monde ne commence. Il a été établi comme Sauveur. Vous savez, tous ceux-là qui se projettent oh, dans cette partie du monde, dans telle partie du monde, dans tel pays, dans telle nation, et disent, oh, qu'ils sont sauveurs, ils sont venus en retard, du commencement du monde, avant même le commencement du monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le connecteur divin, était établi et, et il sera ton connecteur. Et maintenant, tu es venu aujourd'hui et il va te connecter au salut au nom de Jésus. Alors, il dit, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, par la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle qui te parvient aujourd'hui. Et le Seigneur affirmera et confirmera cette bonne nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Jésus est très proche. Ton salut est très proche. Le Sauveur est très, très proche. Il dit, je te connais, je connais tes problèmes, je connais tes difficultés, je connais tes défis et je suis établi par le Père Céleste pour venir et te sauver. Et le Seigneur, comme tu étends ta main pour dire, Seigneur, oui, j'accepte, je suis d'accord. Tu es le connecteur divin, il va te connecter. Il te connectera au ciel, il te connectera au salut. Tu seras sauvé. Tu dois être sauvé avec tout ce que Jésus-Christ a fait et qu'il a finalisé, tout terminé. Le salut est pour toi. Le salut est pour moi. J'ai dit le salut est pour moi. Voyons titre au chapitre 2, verset 10. En titre chapitre 2, verset 10, à ne rien de rebours mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur en toutes choses. Il est notre sauveur. Maintenant, quand ce sauveur entre dans ton cœur et que le salut entre dans ton cœur, une nouvelle vie va commencer. J'ai dit, nouvelle vie va commencer. Il vient et t'accorde la vie éternelle. Il vient et te donne la puissance pour être une personne différente, une nouvelle créature. Et cette nouvelle création va manifester et l'évidence de ce salut. Quand le Sauveur est là, le salut doit être là. Quand le Rédempteur est là, la rédemption doit être là. Et quand celui qui est venu nous a franchi, quand il te connecte et te connecte au ciel, la liberté sera dans ta vie au nom de Jésus verset 11. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, la grâce de Dieu vient toujours dans chaque vie. Elle ne vient jamais les mains vides. Il y a des gens qui viennent vers nous et qui viennent nous visiter et ils viennent et ils et ils ne nous donnent même pas un d'eau à boire. Après avoir parlé, ils s'en vont comme ils sont venus. Mais la grâce de Dieu ne vient pas comme ça. La grâce de Dieu, elle te visitera ce soir. Où es-tu là-bas? Elle viendra. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle a été manifestée à combien de personnes? Cette grâce est apparue à tous les hommes. Elle est à toi. Elle est à moi. Et cette grâce ne va pas te laisser les mains vides au nom de Jésus. Alors, la grâce de Dieu ne nous laisse pas tels que nous étions par le passé. Verset 12. Elle nous enseigne. Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme montaine et à vivre dans le siècle présent. Vous voyez, quand vous venez au Seigneur et que le Seigneur vient à vous et que le Seigneur vous connecte au ciel, quand il vous connecte au ciel, vous êtes déconnecté de l'enfer. Je n'ai pas entendu votre amen. Hein? Et toutes les caractéristiques de l'enfer vous savez, en enfer, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des malédictions, ils blasphèment, ils crient, ils... maintenant. Parce que tu es déconnecté de l'enfer et que tu es connecté au ciel, toutes les choses gracieuses du ciel seront dans ta vie. C'est pourquoi il dit, et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondial, vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Alors après ta connexion, après la connexion, le connecteur divin, t'es connecté, alors tu dois vivre dans la piété quand dans ce siècle présent, dans la justice, où est-ce que tu vivras dans la justice, dans le siècle présent et dans la piété. Où est-ce que tu vas vivre dans la piété, dans le siècle présent. Tu parles comme si tu n'es pas très sûr. Hein? Alors, tu cherches quelque chose, verset 13, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, ça c'est encore le nom, et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous connecter, et il s'est donné lui-même. Il a achevé l'œuvre déjà et le, en tant que connecteur divin et parce qu'il a déjà fait. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de dire, oh Seigneur, j'accepte, Seigneur, je crois et Seigneur, je confesse. Et comme tu l'as fait pour moi, et tu as dit que c'est accompli, je sais que c'est fait, je suis connecté. Et tu dis ce soir, alors, si personne d'autre n'est connecté, moi, moi, moi, moi, je serai connecté au nom de Jésus. Il nous dit dans le verset 14 qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Combien d'iniquité De toute iniquité et de se faire un... disons par exemple, vous enlevez toutes les chaises de la salle. Alors, quand vous venez, vous ne verrez aucune chaise. La même chose avec l'iniquité. Quand il vient dans votre vie et il vous connecte au Dieu Tout-Puissant, et il vous connecte au Créateur des cieux et de la terre, et le salut de Dieu vient dans votre vie, alors toutes ces iniquités qui étaient là avant, il les enlève, et aucune iniquité ne restera dans ta vie, au nom de Jésus. Et se fait un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Cela nous montre donc, nous parle du Sauveur, Jésus-Christ le Sauveur. Alors maintenant, Jésus le guérisseur, il est ton guérisseur. Ce soir, il est ton guérisseur. Maintenant, il nous a créés et il a mis toutes sa parties du corps, les pieds, les mains, les oreilles, la bouche, le nez, le cerveau, tout. Et il a tout rassemblé parfaitement. Quand un fabricant fabrique un véhicule, et vous prenez ce véhicule, et le véhicule est bon, est en, bon bon état, si quelque chose ne va pas mal, si vous retournez à telle partie, telle partie, à, ah, il peut si vous envoyez ça ailleurs, ils vont toucher tout. Mais quand vous ramenez ça au fabricant, quand vous laissez le véhicule dans les mains du fabricant, du fabricant, il sait ce qui ne va pas et il sait ce qu'il faut redresser. Alors, quand vous repartez là-bas, tout est encore nouveau. Ton corps, le Seigneur a fabriqué ce corps-là si quelque chose ne va pas ce soir, nous allons ramener cette partie, ce corps-là, nous allons le retourner au Seigneur. Et le Seigneur va tellement le renouveler, tellement le reformer et tellement le fabriquer. Et toute, toute partie de ton corps qui ne fonctionne pas bien ce soir, il va fixer ceci, il doit fixer telle autre partie, il va fixer telle autre partie du corps. et, après que le connecteur divin t'aurais connecté au Dieu Tout-Puissant ce soir, oh, guérison totale sera venue. La liberté totale est venue. C'est déjà venu pour toi. Où est la personne dont je parle là-bas? Et c'est fait. C'est venu. Aucune maladie ne va ronger ton corps. Aucun désastre ne va détruire ta vie. La parole du connecteur surnaturel divin viendra à toi et il va réparer tout dans ton corps. Tu vas respirer normalement, ton cœur sera normal, tes os seront en ordre, toute partie de ton corps va te rafraîchir comme si tu es nouveau-né. Ce soir, tu verras bien. Matthieu, Matthieu, Matthieu 8. Lisons le verset 5. En Matthieu 8, verset 5. Rappelez-vous ce nom, Jésus. C'est le connecteur divin. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, verset 6, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Je n'arrive pas à le lever. je n'ai pas pu l'amener. Il est tellement terriblement malade. Il est tellement abaissé. Il est impotent. Vraiment, il, pèse énormément et il souffre beaucoup. Je n'ai même pas pu ouvrir mes yeux pour continuer à le voir dans cet état. Alors Jésus lui dit, c'est ça ce qu'il dit toujours. Il n'a jamais changé. Jésus-Christ le même, est aujourd'hui et éternellement. Et Jésus dit, Jésus a dit J'irai, je le guérirai. J'irai, et je le guérirai. Il n'a pas demandé à l'homme, oh, quelle le la, la, gravité de la maladie, quelle que soit la gravité, je vais venir le guérir. Il n'a pas demandé à l'homme, quand est-ce que ça a commencé Parce que peu importe, quelle que soit la durée, j'irai et je le guérirai. Oh, quelle est la source du problème non. Est-ce que c'est un joug Est-ce que c'est une malédiction Est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cela Est-ce que c'est un génotype Est-ce que c'est à cause des parents Il n'a posé aucune question. Les gens ont des histoires de tels tourments dans leur famille. Pas de question. J'irai, je le guérirai. Il va venir te guérir. Il va venir te délivrer quelle que soit la source de ton problème, et quel que soit le défi, et quel que soit le cas, l'histoire de, ton, de ta famille. Il viendra et te guérira. Mais voyez, voyez la chose surprenante. Verset 8, le centenaire répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et, et mon serviteur, dis seulement un mot. » Je n'ai pas entendu. « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Voyez ce, ce centenier. Ce centenier a fait une confession plus grande que la confession de certaines personnes qui lisent la Bible il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Ce homme a dit, je ne suis pas digne, je suis un païen, je ne suis pas un juif, je ne mérite rien du tout. Mais je sais que si toi tu dis un mot ici, ta parole va voyager et elle ira partout où partout quelqu'un se trouve et qui a besoin d'une solution à son problème. Alors ce sera fait. Si j'étais là, j'allais demander au centenier, pourquoi tu as dit ça Comment est-ce tu peut dire ça Maintenant, je comprends pourquoi il a dit cela. Et je peux vous dire ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise ça Dieu était au ciel. Ça, c'est sa demeure. Et ici sur terre, il voulait créer toute la terre. Et il n'avait pas dû voyager parce qu'il est présent partout. Et depuis son trône au ciel là-bas, au ciel, il a parlé que, que la terre, que ceci soit. Et cela fut. Avec cela a été fait. Je sais que tu as établi, venant depuis la la fondation du monde. Je sais qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Alors, tu étais en haut là-bas, et tu as dit la parole, et ça a été fait. Alors, ne te dérange pas pour venir chez moi, reste là où tu es. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ça va t'arriver aujourd'hui comme tu écoutes la parole de salut ici, quelqu'un qui t'envoie le salut va te parvenir. Comme tu écoutes la parole de guérison et la parole de délivrance envoyée d'ici, c'est la même parole. C'est la parole du Seigneur lui-même. Et nous sommes seulement son porte-parole. Et nous répétons ce qu'il a dit et nous déclarons sa parole. Nous sommes des canaux et le canal n'est pas donc l'origine de la parole. Le canal, c'est par qui la parole vient. Et cette parole, venant à travers le canal ce soir, tu seras délivré. Tu es guéri. Tu es affranchi. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Verset 9. Voyez cet homme. Verset 9. Car moi, je suis, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. L'homme connaissait l'effet, la puissance et le résultat de l'autorité. Il a dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Ils sont sous mes ordres. Comme les maladies sont sous toi, les infimités sont sous tes ordres, si tu peux seul, si moi je dis au soldat et je lui dis va, il doit partir. Il ne donne pas d'excuses. Il ne retarde pas. Instantanément, immédiatement et promptement, ce soldat s'en va. Alors je sais que tu as une grande autorité qui t'a été donnée depuis le ciel. Moi, mon autorité en tant que centenier, il disait, oh, l'Empire romain me l'a donné depuis le siège alors cette autorité est toujours là. Alors toi, ton autorité vient du ciel, du ciel, du siège international du monde. Et tu peux dire seulement un mot. Cette, parole sera accomplie. Et quand je dis à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fait cela, il le fait. Verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 13. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va. » Le Seigneur te dit ce soir, « Va. » Et comme tu as qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, l'autorité. Quelqu'un crie autorité. Cela a été donné au Seigneur depuis le ciel. Et quand il a déclaré la parole, tout ce qui était négatif et qui empêchait la sérénité des gens, tout a disparu. Alors il a fait pour ce serviteur. tais toi le prochain. Verset 16. Verset 16. On nous dit le soir. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Par sa parole par sa parole. C'est la parole qui vient à toi. Et cette parole va chasser toute activité des mauvais esprits dans ton corps. Même ce soit au nom de Jésus, il guérit tous les malades, sans exception. Il guérit tous les malades. Voyez le verset 17. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris, il a pris, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Est-ce qu'il a changé? Je demande, est-ce que le sauveur a changé? Est-ce que le guérisseur a changé? Il le fera pour toi aussi. Deuxième point maintenant, ce connecteur divin, son nom est Jésus. En réalité, qu'est-ce qu'il a qualifié pour pouvoir le faire au-delà, pas dessus de tout être humain Comment se fait-il que Jésus-Christ peut faire, que Jésus-Christ fera ce qu'aucun homme ne peut faire Que l'homme soit de l'autre côté ou bien de ce côté. Comment se fait-il qu'il est spécial. Comment se fait-il qu'il est si surnaturel que ce que les hommes ne peuvent pas faire, il arrive à le faire dans nos vies. C'est parce que Jésus, l'Immaculé, est le Saint. Deuxième point, Jésus, l'Immaculé et le Saint. Hébreu 9, 14. Hébreu, chapitre 9, verset 14. Hébreu 9, 14 combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Ça, c'est ça. Sans tâche, immaculé à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Parce qu'il est spécial, parce qu'il est sans tâche, il est immaculé, son sang est pur et parfait. Pas de tâche, pas de tâche dans ce sang. Ce sang va te laver plus blanc que la neige. Il va purifier ton cœur, il va purifier ta conscience, il va purifier ta personnalité entièrement au nom de Jésus. Verset 15, il nous dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le rachat de transgression commis sous la première alliance. Dans cette transgression dans la nouvelle alliance, il dit ceci ou cela. Ça c'est la transgression. Quiconque fait ceci, en train de transgresser, est en train d'aller au-delà de la ligne tracée par le Seigneur. Maintenant, le sang de Jésus-Christ va balayer toutes ces transgressions de ta vie au nom de Jésus. Et il mettra tous tes péchés dans l'océan, la profondeur de l'océan de l'oubli de Dieu. Et il ne s'en rappellera plus contre ta vie, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il nous a appelés, et il nous a appelés au salut, il nous a appelés à la rédemption, et maintenant, il dit, lorsque nous venons de cette manière, nous avons la promesse et la provision et l'accomplissement de l'héritage éternel. C'est pour moi. Je dis c'est pour moi. 1er Pierre chapitre 1, verset 18. Nous suivons les Écritures qui parlent et qui disent que notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui vient nous purifier, celui qui vient faire une œuvre, une opération céleste dans notre vie, il est sans tâche et saint. Il est immaculé et saint. En 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voyez le verset 19. Mais par le, le sang précieux de Christ, ce sang a été déjà versé. Je n'ai plus besoin d'ajouter quelque chose à ce sang. Ce sang est suffisant. Ce sang est parfait. Et ce sang est suffisant pour toi, suffisant pour moi, est suffisant pour toute l'humanité. Alors, si vous ajoutez quelque chose, quelque chose ce que vous ajoutez, cela va souiller ce sang. Il est parfait déjà. Toute addition de l'eau ou bien de bougie, toute addition de bonnes œuvres, toute addition, je dois ajouter ceci, ajouter ceci, ou faire cela, toute addition va rendre ce sang incapable de te sauver, alors laisse le sang de Jésus-Christ demeurer tel qu'il est pur, parfait, sans tâche, irrépréhensible comme il est. Alors, toutes les provisions du calvaire seront à vous au nom de Jésus. Il dit, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. En Hébreu, chapitre 7. Revenons en Hébreu 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ce peu importe la profondeur du puits dans lequel tu es tombé, sa main est assez longue et il est capable de te sauver parfaitement. Ce qui, te sauve maintenant, il peut aussi te porter et te porter entièrement jusqu'à la fin et tu vas demeurer sauvé dans ses mains au nom de Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui. Par lui. Il est le connecteur, le connecteur divin. Quiconque prend pas un autre chemin ne sera pas sauvé, mais ceux qui viennent à Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26 verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint. Ça c'est lui, c'est Christ, c'est le Sauveur. Il est l'Immaculé et le Saint. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Saint, innocent sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Maintenant, on nous dit en 1 Pierre au chapitre 3, verset 18, Christ, 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, c'est lui, le juste pour toi, un injuste, c'est lui, afin de nous amener à Dieu, la connexion, afin de nous amener à Dieu, la connexion divine, afin de nous amener à Dieu, la connexion infaillible ayant été mise à mort quant à la chair, mais ayant été rendue vivant quant à l'esprit. Si tu n'es pas encore connecté ce soir, là tu es connecté. Tes péchés sont ôtés. Et toutes ces déformations, ces infirmités, maladies, comme tu es connecté à lui ce soir, toutes ces choses sont parties de ta vie au nom de Jésus. Voyons 1 Jean au chapitre 3, verset 1er. 1 Jean, chapitre 3, lisons à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, nous a témoigné. Voyez cela. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, m'a témoigné. Le Père m'a témoigné, m'a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh, quel nom Un titre. Pour que toi, tu sois appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant... » Quelqu'un crie maintenant. Dis-le à haute voix. Partout tu vas, comme tu es connecté à Dieu par le connecteur divin, ne pleure plus, ne marche plus comme une personne misérable, comme un orphelin. Je ne suis pas un orphelin. J'ai dit, je ne suis pas un orphelin. Tu n'es pas un orphelin au nom de Jésus. Quand quelque chose se passe, peu importe, compare ce qui se passe à ce que tu as ton héritage, qui est ton Père, qui est ton Sauveur, qui le Consolateur est pour toi, qui le Saint-Esprit est pour toi, et comment le ciel te reconnaît. Oh, comment les anges se réjouissent parce que tu t'es repenti, parce que tu appartiens au Seigneur. Quand tu penses à qui tu es, à ce que tu as, à ce que tu possèdes, à ce qu'est ta demeure, et là où tu vas, alors cette chose infine, infine, ne va plus troubler ta vie. Tu es, favorisé par le Seigneur. Tu es béni par Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Je le verrai. Quelqu'un là-bas, je le verrai. Verset 5. Verset 5 dit, Oh, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il est parfait, il est irréprochable, il est sans tache, il est immaculé, il est saint, il est pur, il est céleste. Avec lui, en lui, il n'y a point de péché. Alors il est venu pour ôter les péchés du monde, de nos vies. Est-ce qu'il y a de culpabilité là-bas ce soir? Il va ôter cela. Est-ce qu'il y a de condamnation ce soir? Il va ôter la condamnation. Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude là-bas ce soir? Il va ôter cela au nom de Jésus il a été manifesté pour ôter nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il est mon sauveur. Dis-le non. Il est mon guérisseur. Il est sans tâche. Il est saint. À cause de lui, répétez, je suis accepté par le Père. Troisième point maintenant, Jésus, le berger et le secours. Jésus, le berger, ton berger et ton secours, ton aide. Jésus, mon berger, mon berger et mon aide, mon secours. En Jean chapitre 10, verset 11. Jean 10, 11. Je suis, c'est pas j'étais, c'est pas je serai, je suis. Je suis aujourd'hui pour toi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Il est devenu ton sacrifice. Il est devenu ton substitut et ton sauveur. Et il va s'assurer que tu es connecté au Père Céleste. Verset 14, il dit, je connais, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous voyez, les deux voix, je les connais et elles me connaissent. Je le connais. Je le connais. Il est mon sauveur. Et une fois que je confesse cela et que je l'accepte comme mon sauveur, je le connais et il me connaît. Il me connaît. Connais. Et il m'a donné la vie éternelle. Verset 27. Mes brebis Verset 27. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et il m'a donné quelque chose. J'ai dit, il m'a donné quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Verset 28 je leur donne la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as? Quand le connecteur divin te connecte au Père Céleste, il te donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Si j'étais dans ma chambre, seul, j'allais commencer à danser seul devant le Seigneur. Mais j'allais le faire dans ma chambre pour dire, oh Seigneur, J'allais lever les yeux vers le ciel comme si je vois la face de Jésus-Christ pour dire merci Jésus, je ne vais jamais périr et je vais danser de joie. Je ne vais jamais périr quelqu'un là-bas. Je ne vais jamais périr. Et personne ne les ravira de ma main. Il est mon berger et il est mon secours. Il est ton secours, ton aide. Où es-tu là-bas? Il va t'aider. En Hébreu 4, verset 14. Hébreu 4, 14. Hébreu 4, 14. Et ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, plus grand que les cieux, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Ça, c'est lui, le connecteur divin qui nous connecte au Père. Et le salut vient, la guérison vient, la délivrance vient. Et tout ce dont vous avez besoin vient dans votre vie. Le Fils de Dieu. Demeurons, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous convictions. Dans notre conviction. Verset 15 car nous n'avons pas un souverain sacrificateur que ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oh, notre Sauveur, sans commettre de péché, notre Sanctificateur, sans commettre de péché, notre Rédempteur, oui, sans commettre de péché, notre Guérisseur, Libérateur, Rédempteur, oui, sans commettre de péché. Verset 16, il dit maintenant, verset 16, approchons-nous donc Approchons-nous donc, venons donc, le sauveur peut venir, approchons-nous donc, le croyant peut venir, approchons-nous donc, le malade peut venir, approchons-nous donc, ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits peuvent venir, par les mauvais esprits, mais la fille peut venir, approchons-nous donc avec assurance. Comment, pourquoi devons-nous avec assurance Parce que nous sommes certains qu'il ne va pas nous rejeter. Tu, tu ne vas pas être rejeté, tu ne seras pas rejeté. Le salut est disponible ce soir au nom de Jésus. La guérison est disponible ce soir au nom de Jésus. Nous venons avec assurance au trône de la grâce afin pas au trône de jugement. Le jugement n'est pas encore, le jugement n'est pas encore venu, mais aujourd'hui, ce qui attend pour nous, c'est le trône de grâce, trône de miséricorde. C'est le nom du jour de miséricorde. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la condamnation, et tu te dis, oh, qu'il y a une main, une grosse main tendue au ciel, avec un grand marteau qui va écraser ta tête, pas du tout. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Et toi, tu ne vas pas périr, mais ait la vie éternelle. Maintenant, c'est le jour de la grâce. Il est assis sur le trône de grâce. Et il dit que nous pouvons obtenir miséricorde. Nous pouvons obtenir miséricorde. Oh, regarde-toi là-bas. Tu vas obtenir miséricorde. Je te vois là-bas. Tu vas obtenir miséricorde. Et tous ces gens qui sont seuls là-bas, et tu écoutes le message et tu me vois, même si je ne vois pas, tu vas obtenir miséricorde, miséricorde pour le salut, miséricorde pour la guérison, miséricorde pour la délivrance, miséricorde pour la bénédiction. Et tu vas obtenir miséricorde de ce jour et trouver grâce pour être secouru, pour être aidé, grâce pour être aidé, pour être secouru, pour être aidé, pour être secouru. Il va t'aider. Nos secours est venu. Le secours est venu. L'aide suffisante, le secours suffisant est venu pour toi ce soir au nom de Jésus. Dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. S'il y a besoin de salut, dans mes besoins de salut, besoin de salut, j'ai besoin de la guérison, en temps de besoin, il va te donner cette guérison dans, nos besoins, besoin de guérison, il va te donner cela, cette délivrance. J'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la rédemption. Dans nos besoins, de, il va te donner cette rédemption, dans nos besoins. Il est mon berger, il est mon secours. Et j'ai besoin d'aide, de secours. Le secours dont tu as besoin, ça vient déjà. Pourquoi efface tes larmes ôte la tristesse et toutes les pensées. Ah, il n'exauce jamais ma prière. Je ne reçois jamais rien aujourd'hui. Tu vas avoir quelque chose exactement ce que tu demandes, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Alors donc, mettons tout de côté, ôtez tous les obstacles et approchons-nous donc, approchons-nous donc dans ta pensée, dans ton esprit. Tu dis Seigneur, je viens, rien ne va me retenir, rien ne va m'attacher. Seigneur, je viens, venons, approchons-nous donc avec assurance, avec assurance, avec confiance, sachant que le Seigneur va le faire dans ta vie aujourd'hui autour de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans ce temps, dans ce jour, en cette nuit de besoin. Et je vais trouver. C'est venu. J'ai dit, c'est venu. Pourquoi ne pas te lever maintenant et accueillir les bénédictions de Dieu dans ta vie? C'est venu. C'est venu. Le salut est venu. La guérison est venue. Celui qui est notre connecteur divin a été qualifié et établi avant la fondation du monde de la terre. Et rien ne peut changer cela. Satan ne peut pas changer cela. Le système du monde ne peut pas changer cela. Il est ton connecteur divin. Lève les yeux vers Dieu. Dis Seigneur, je viens. Je viens au nom de ce connecteur divin. Je me connecte maintenant le salut. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je me connecte pour le pardon, parle au Seigneur. Je me connecte pour la paix du cœur, parle au Seigneur. La connexion la connexion, le connecteur divin. Il va te connecter ce soir. Le connecteur divin te connecte ce soir. Viens avec assurance. Viens avec audace. Viens joyeusement. Viens avec assurance. Il ne peut pas te rejeter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a le connecteur puissant et divin. Il est le connecteur efficace divin. Il est le connecteur, connecteur divin infaillible. Impartial, impartial, impartial. Il ne rejette personne. Peu importe la distance que tu as déjà parcourue, le connecteur divin pour le salut avec le Seigneur, avec la rédemption. Il te connectera maintenant même ce soir. Accepte, accepte ce qu'il a offert. Seigneur, j'accepte ton salut. Seigneur, j'accepte ton pardon. Seigneur, j'accepte ta grâce. Seigneur, j'accepte ta miséricorde. Maintenant, tu es connecté. Accepte cela, crois cela, confesse cela. Nous venons avec assurance au trône de la grâce par le Seigneur. Tu acceptes. par le Seigneur. Tu es sauvé. par le Seigneur. Tu es divinement connecté avec le Seigneur qui t'a apporté le salut. La grâce de Dieu source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Maintenant que nous sommes connectés au Sauveur, à vivre dans la sagesse, dans la justice, dans la piété, dans ce siècle présent. Comme évidence de notre salut, La grâce pour une nouvelle vie commence. Accepte-le. La grâce pour un caractère sobre. Il le donne, accepte-le. La grâce pour la justice. La vie de justice. Il nous accorde cela. Crois. Accepte. Confesse. et la grâce pour la piété. Il nous l'accorde. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je crois. Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus est mort pour moi sur la croix du calvaire et qu'il a ressuscité encore. Et le salut est à moi. Au nom de Jésus, nous prions. Dis au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Tu, tu, veux recevoir le Seigneur comme ton sauveur personnel partout tu es. Il est le connecteur divin. Et il te connecte. Et dès que nous mentionnons ce nom de sauveur, tu es connecté, le salut est là. Partout tu élèves cette main, élève l'autre main. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui trouvent leur cœur maintenant pour recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Viens dans leur cœur au nom de Jésus. Tu es le connecteur divin, le connecteur sans péché, le connecteur sans tâche, le saint connecteur et le connecteur établi par le ciel. Je prie maintenant, connecte-les à ton salut au nom de Jésus. Tu ne peux pas faillir. Tu ne vas pas, tu ne diras jamais non. Seigneur, confirme-les dans leur cœur maintenant et transforme leur vie afin qu'ils continuent à te suivre. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Si tu crois cela, dis je sais que c'est fait. Répète-le.